Ну все, пацаны, погнали нахуй! Пушка, пушка, пушка! А Че так шумно-то у вас? Я? Я ваш новый сосед.